নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধবী সকল সকলকে মোৰ ইউটিউব চেনেল আলাসৰ পৃথিৱীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি মই আপোনালোকৰ বাবে নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছো আশা কৰো ভিডিঅ'টি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এই ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা চিটিৰ দহটা আমোদজনক কথা ভেটিকান চিটি হৈছে একমাত্ৰ ইউনেস্কোই স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা বিশ্ব ঐতিহ্য ৰাষ্ট্ৰ ভেটিকান চহৰৰ অন্য এটি আমোদজনক কথা হৈছে ভেটিকান চহৰৰ এজন বাসিন্দাই গড়ে বছৰত fifty four point two six litre মদ খায় পাঁচ মিলিয়নৰ অধিক পৰ্যটক পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা এই দেশলৈ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ যায় ভেটিকান চিটিত মাত্ৰ এশ পঁয়ত্ৰিশজনীয়া এদল শক্তিশালী সেনা বাহিনী আছে যাৰ নাম পণ্টিভিকেল চুইচ গাৰ্ড সৈন্য বাহিনীৰ পোচাকবোৰ ইউৰোপীয় সভ্যতাৰ পুনৰ সময়ৰে অৰ্থাৎ ফৰ্টিন টু চেভেণ্টিন চেঞ্চুৰীৰ ভিতৰত কিন্তু তেওঁলোকক আধুনিক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় ভেটিকান চিটিৰ অন্য এটি আমোদজনক কথা হ'ল ভেটিকান চিটিয়ে পৃথিৱীৰ জনপ্ৰিয় চিনেমা জেমছ বণ্ডৰ আধাৰত নিৰ্মিত spy cinema Skyfall twenty third ছিৰিজৰ অনুমোদন জনাইছে ভেটিকান চিটিৰ অন্য এটি আমোদজনক কথা হ'ল ভেটিকান চিটিত একমাত্ৰ এটাই এ টি এম আছে এইটো এ টি এম হৈছে একমাত্ৰ এ টি এম যিটোৱে নেকি পৃথিৱীৰ ভিতৰতে মাত্ৰ লেটিন ভাষাত নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে ভেটিকান চিটিত মাত্ৰ তিনিশ মিটাৰ দৈৰ্ঘৰ ৰেল লাইন আছে য'ত মাত্ৰ এটা ষ্টেচন আছে এই ৰেল লাইনটোৱে হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ চুটি ৰেল লাইন ইয়াক কেৱল দৰকাৰী সামগ্ৰী আৰু কেৱল ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান উৎসৱ পাৰ্বণতহে ব্যৱহাৰ কৰে যাত্ৰীৰ বাবে সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা নাথাকে ভেটিকান চিটি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ কম জনসংখ্যা থকা দেশ হলেও ভেটিকান চিটিৰ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবল দল আছে এই দলটোত পুলিচ ডাক সেৱাৰ কৰ্মচাৰী চুইচ গাৰ্ডৰ সদস্যসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ভেটিকান চহৰৰ এটা আৰিজোনা ইউ এছ এ দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰ আছে ৰোম চহৰত পোহৰ প্ৰদূষণ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত ভেটিকান চহৰৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰাত পোন্ধৰ মাইল দূৰত্বলৈকে অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল সেইবাবে ঊনৈশশ একাশী চনত ইউ এছৰ পৰা এই দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰটি আনি ভেটিকাম চহৰৰ দক্ষিণ পূব কোণত গ্ৰাহাম পৰ্বতৰ ওপৰত স্থাপন কৰিছিল Y... পৃথিৱী বিখ্যাত ৰক বেণ্ড বিটলেছক ভেটিকান চিটিয়ে ভাল পোৱা নাছিল এই বিটলেছ ৰক বেণ্ডটোৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে এদিন কৈছিল যে আমি ভগৱান যীশুতকৈও জনপ্ৰিয় সেইবাবে বিটলেছ বেণ্ডটোক কেতিয়াও পেটিকন চেতিয়া ভাল পোৱা নাছিল